Wikiendi iliyoisha kulikuwa kuna zoezi la ugawaji wa tuzo za TMA za Tanzania Music Awards ambapo tuliona wasanii mbalimbali wakipewa tuzo katika vipengele tofauti tofauti. Sasa moja kati ya wasanii ambao walipata tuzo usiku wa Jumamosi ya tarehe 29 mwezi Aprili ni pamoja na Bill nas ambapo yeye alichukua msanii bora wa kiume wa hip hop katika tuzo hizo za TMA. Sasa siku hiyo hakubahatika kuwepo, ambapo yeye kulikuwa kuna hafla nyingine siku hiyo walikuwa wanambatiza mtoto wake yeye na Nandi na hivyo hakuhudhuria tukio hilo na kupokelewa na mtu mwingine ama mwakilishi wake. Baada ya siku kadhaa kupita, ametumia ukurasa wake wa Instagram kutoa shukrani kwa baraza pamoja na mashabiki kwa ujumla. Huu hapa ujumbe wa Bilnasi na kusomea, ambapo anasema nitumie fursa hii kuwashukuru na kuipongeza Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo pamoja na BASATA Tanzania kwa kurejesha tuzo za Tanzania Music Awards. Pia nitoe shukrani za kipekee kwa kila aliyeweza kutumia muda wake, simu yake ama nafasi yake kunipigia kura ama kushawishi mtu mwingine anipigie kura. Isingewezekana bila nyinyi. Asanteni sana na nawapenda sana. Kazi ndo kwanza inaanza. Kama unajua ulipiga kura, weka emoji ya fire kuna zawadi yenu huo ndio ujumbe wa bilnas ambaye anafanya vizuri sana kwa sasa kwenye chati nyingi za muziki ngoma kama puu aliyofanya na j pamoja na utaonaji aliyofanya na reivan zinamweka kwenye ramani mkali huyo Aa, ah, ametumia nafasi hiyo zimepita siku kadhaa lakini yeye ameona masaa kama 20 yani siku ya jana alifanya hivyo kupitia ukurasa wake wa instagram na kutoa pongezi sasa ameweka hapo chini kwamba watu watarajie kuna zawadi soon, huenda tukapata ngoma mpya kutoka kwa Billnass kwa sababu baada ya kufanya vizuri kwenye Pooh na j merod watu wanatamani kuona kazi nyingine. Hata katika comment tumeona leo hii watu wakiendelea kumtaka achie ngoma na mashabiki wanalilia kuna ladha ya muziki tena kutoka kwa bilnas ambaye amejipatia umaarufu mkubwa. Pia amekuwa kwenye midomo ya watu kwa hivi karibuni kulingana na sakata lake baada ya ndoa, lakini mtoto wao na hata mzazi mwenzake kwa vile alivyomfanyia kuanzia kwenye birthday yake kumpa zawadi ya range. Vyote hivyo vinamweka mjini bilnas na namba za mitandao zinazidi kukua huenda basi akawa moja kati ya wasanii wa hip hop ambao watapata mafanikio makubwa kwenye masuala ya mauzo ya muziki je ni lini sasa benasi atatuachia ngoma mpya tutazidi kukusogezea update mbalimbali mbali ambazo zinatokea za burudani na mimi ni meki mchane mr ego kwenye mik muda huu asante kwa wewe ambaye umesha subscribe youtube chaneli yetu ya stain tv tafadhali endelea kuwa nasi